Привет, девчонки! В зоне вещания Юлия Рыж и проект «Варим из а, сегодня я вам хочу представить участниц нашей мастер-группы «Свое дело 21 день» Ольгу Смирнова. И хочу поговорить с начинающим э, бизнесменом. Оля, привет! Привет, девчонки! Проект «Варим из офиса.ру». А, Оль, слушай, скажи мне, пожалуйста, где ты сейчас на данный момент работаешь и почему решил свалить из офиса? Я сейчас работаю в строительной фирме, <laughs> название помещать. Ну, как хочешь, можешь, в принципе, говорить. А, старшим специалистом отдела планирования и оформления документов. Коль, почему решил свалить из офиса и принять участие в нашей мастер-группе? по окончанию вуза я поняла то, что мне не хватает свободы, мне просто <laughs> жутко ее не хватает, и я упускаю возможности всей своей жизни путешествовать, общаться с друзьями и трачу свое время просто попусту, не получая никаких прелестей в свой адрес. Оль, смотри, а, что дало тебе участие в мастер-группе? Сейчас я вижу в твоем лице улыбку, и она очень просто завораживает. А, прежде всего, участие в мастер-группе мне дало веру в себя и надежду на светлое будущее, все, что непременно все получится, и что я смогу добиться поставленных целей, которые включались в первое задание. Оль, скажи, смотри, а какие у тебя планы на светлое будущее? Скажи о своем проекте, который ты открыл благодаря а, нашей мастер-группе, и что тебя ждет в ближайшее время? Планы на самом деле глобальные. А, я всем советую начать хотя бы с малого, потому что за малые идеи следует все больше, больше и, и грандиознее <laughs> намного. Для начала я решила создать магазин, по выложечной э, работе? А, выложечной работы э, мы... Креативная, оригинальная. А, твою, в общем-то, как бы идею, потому что действительно она была креативной, креативной, ты придумал название, Да, а, Ольга, но сейчас я понимаю, что ты на этом не собираешься останавливаться, правильно? Да, безусловно. Э, какие планы? Что ты хочешь и куда ты идешь, так сказать? планы заниматься косметикой, сетевым маркетингом и э, развивать школу танцев. А, Это моя самая главная мечта. Мечта в жизни. То есть получается, что тебе проект дал развитие новых идей и креативности, правильно? Да, конечно. Оль, скажи, пожалуйста, а хочешь ли ты путешествовать? Да, конечно. Я всегда мечтала знать английский на высоком уровне, чтобы потом применить его в путешествиях и знакомствах с иностранцами по всему Оль, миру. Смотри, а, <clears throat> то есть э, у тебя есть дата твоего э, твоей подачи заявления на увольнение? Вообще-то ну, я планировала это сделать после того, как возьму две недели отпуска, <laughs> чтобы еще раз насладиться и понять, к чему я иду, и э, э что получу еще больше свободы и возможностей которые смогу воплощать свою жизнь независимо от работы <laughs> и от офисного рабства. А, предполагаемая дата – это конец июля замечательно, это классная дата, э, летом хорошее время для начала новой жизни. Оль, смотри, а... почему ты советуешь всем свалить из офиса? первую очередь вы получите свободу и вы выйдете из зоны комфорта, которая даст вам возможность реализовывать свои мечты, идеи и добиваться намного большего, <laughs> чем сидя в офисе. Потому что в офисе вы э, выполняете поручения руководства, начальников, а, и вам, у вас просто нет времени на себя любимую, э, чтобы заниматься тем, что нравится именно вам, и получать от этого доход. Оль, дай, пожалуйста, сейчас совет для девчонкам, которые хотели бы пройти э, курс, но чего-то боятся. Стоит ли им вообще это делать? Может быть, им стоит остаться в офисе? Девчонки, безусловно, я считаю, что вам стоит <laughs> взять инициативу в свои руки и ответственность за свое светлое и позитивное будущее а, вам стоит принять участие в мастер-группе, которая длится всего лишь 21 день, но она емкая, замечательно, кучу заданий интересных, и вы увидите, главное, что вы увидите результат, главное ничего не бояться, э, даже если вы боитесь <laughs> просто брать и делать, перешагивая через свой страх, идти на риск, и в итоге вы получите намного э, больше эмоций и результатов. Спасибо огромное, Ольга. Еще раз напоминаю, это была Ольга Смирнова, участница первой мастер-группы «Свое дело 21 день». Оль, мы тебе желаем огромного Вообще дай пожму тебе руку. И еще раз удачи. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.